de lluvia en el mar. Así es como yo me siento si no estás. Atrapado en mi cabeza y mis recuerdos. Atascado en todas esas cosas que he hecho Pretendiendo que no Me encuentro desorientado, ansiedad